要改变命运，我们需要借助几股力量，一种是天的力量，一种是地的力量。刚才说我们这个壳来自光阴天，来自光阴天以后，到了地球上，地球是一个自转的星球，地球是一个公转的星球。说是它的自转，就和周围的天体形成了天左旋，地右旋，就在拧麻花。 拧来拧去就变成了 DNA 双螺旋。你们知道 DNA 是一个左旋一个右旋，拧麻花就变成双螺旋。所以说我们这个壳身，光阴天是透明的，身体是透明的。所以你们为什么喜欢？有的女孩子喜欢穿白纱衣，实际你自己知道你在天上，那就是你的天衣，你就是天衣无缝，它就是。 你的身体长啥样？那一块布就就自然而然的就成为你的衣服，没有缝叫天衣无缝。然后是纯透明的白纱，你的肉体也是透明的。这是光阴天的人是由光组合的净明身。这是为什么我们修道？你们看观音菩萨、大势至菩萨都穿的白纱衣。 它是净居天嘛，已经干干净净，没有一点污染了，已经纯光了，那就是光阴天呐。然后没有语言，不需要语言，你看我一眼，我看你一眼，什么事儿都明白，以光为一为这个传导的媒介，眼光一碰到一块儿，就知道怎么回事了，没有语言。 说光阴天的人是这样的美妙，但是我们到了地球，你受天的染污，受地的染污。天上就是日月星辰，地上就是金木水火土。天有天五行，今天还是金木水火土五大行星。地有地五行，金木水火土。说是我们的人体就被天地五行。 交合染成了天地五行共同构成的生命体，你的壳就不透明了。我们修行人到了一个时候，你看自己的手是开始透亮了，看自己的骨开始透亮了，身上有光了，这就是进步了，这就是去了很多天地的缠缚。 天左旋，地右旋，两个在不停的把你夹在中间，缠缚着你，纠缠着你。这一纠缠，形成了很多纠结，有些结就打成了死结，解不开的结。啊，那么我们和天地有解不开的结，众生之间，人和人也有很多解不开的结，我们和六道众生又有很多解不开的结。 你杀动物，吃动物肉，吃着人家的肉，人家寄居在你身体里面，做寄居体，把你的身体当成他的房子住，这有什么不可以啊？这就是纠结纠缠的结果，缠多了就成癌症了，结成死结了。那么居住的灵体在你身体内堆积，太密度太高了。 就不通了，气血不通了，就变成了动物的巢穴。这是我们人体是由四大类、由五大类生命体组合的，一种叫飞禽类。啊，飞禽类呢，就是羽毛类的，你吃鸡、鸭、鸟、鸽子这些有羽毛的动物，它的生命纠缠在你的生命体里。 你吃毛类，这个猪、羊、牛这些毛类的毛虫，啊，它的生命体就和你的肉体纠结在一起。林类的鱼，啊，这些所有有鳞的龙、蛇，啊，这些呃有鳞类的也被你吃，也纠缠在你体内。那么有盔甲类的、甲类的。 甲鱼，啊，这些乌龟，啊，这些也纠缠在你体内。说左青龙，右白虎，朱雀是鱼类，玄武是盔甲类，啊，再加上我们自己本体是个螺虫，为什么？我们出生的时候，你穿着衣服出来了，你是不是赤裸裸的一个小螺虫啊？死的时候是穿了衣服，过一段时间衣服也烂了。 你是不是又是裸体的，躺在土里面，赤裸裸的，最后变成骨头架子，肯定更赤裸裸的，肉都烂没了。说我们是裸虫，说是首先要改变自己的命运，你知道你是个什么东西，你和什么东西有纠缠，你要把这些结给打开。说我们要借助天的力量，地的力量。 把这些死结一个个的死结在我们体内的死结打开，用什么方法才能打开死结？这就是说，用风水，用内在风水，你必须修打坐。一个不修打坐的人，一个不修四禅八定的人，他连去色界天都没有资格。 你死后，你做了一大堆善事，你充其量在六余天、欲界六重天，充其量在欲界天。而这个你要到四界天的人，一定要修四禅八定啊，四禅八定就必须学打坐啊。四禅八定成就的人叫正什嘛，他就成阿罗汉了，辟支佛了，他就不入六道轮回了。所以大家要知道。 我们人来到人世间，如果你一天打坐都没学过的人，你太浪费了，你太可惜了。为什么没有机会升色界天，更不要说到无想、无想天、无色界天，那你更没有机会成佛了。说戒定慧三根本学，定学、禅定。 修打坐，改变内风水，这是唯一的共法。无论你是学佛的，无论你学道的，你学耶稣的，你学所有的方法，都必须学打坐，学禅定，这就是止观法。为什么我们在这个这么多年八年的时间里，不停的强调止观的重要性？ 这是我们生命升华的唯一的一条通道，这是我们要改变命运的最快的方法。只有一个修行的人，能够使自自己内在的天、内在的地、内在的众生界，也就是你的胸腔，天就是颅脑腔，地就是下腹腔，只有一个。 真正懂得止观法修行的人，你才能够使自己的内天、内地、内众生界充满无量光。用阴阳放光的方法，一阴以阳为之道的方法，用其光复归其明，才能使你的天人身透明的身。 五脏六腑都透明，四肢百合都透明，叫什么？照见五蕴皆空，度一切苦厄。我们无论是要离开这个世界，我们还是活在这个世界，你要度一切苦厄，只有一个方法：照见五蕴皆空。你用什么去照？你拿个手电筒。 能不能照？你拿着蜡烛能不能照？你都只能照外面，照不到里面。只有反观内照，把自己的光往内反照，用自己的生命光去照自己的五脏六腑，才能照见五蕴皆空。只有用自己的生命光去照颅脑腔、照胸腔、照下腹腔。 你才能用其光，复归其明，才能六爻皆阳，大明中始，才能明明德。德是光气，本来是透明的，因为有污染，所以是不透明的。用其光，复归其明，明明德，这是大人的学问。大学之道，在明明德，这是。 大人之学，乃是改变自己的命运，使自己的天地人内在的天地人都放无量光，用这个光使自己大明。一个大明的人，他是贵人，他是君子，他是大人。他是大人，他就是大人物；他是君子，他就坦荡荡。 他自己的内在的无量光透出来，他就是菩萨，他就能度众生，度内在的天地人的万物众生，度外在的天地人的万物众生，都靠无量光，是自己内主自己的世界，内主天地人的世界，说是只有你的天的光，内天的光升起了，内地的光升起了。 内人法界的光升起了，你就能大化，化什么？化掉所有的结，使这些结打成的结都由光化成光。光是空性的，光就不可以产生纠结，光就没有纠缠。那你自己变成无量光，和你纠缠的。 羽类众生、甲虫类众生、这个毛虫类众生，那么这些众生都变成无量光，你度化它，你身体里没有这些众生的信号了，你还原成自己是光阴天的光身。在这个基础上，再用自己的肉壳身，把这个做成模具，变成一个。 不坏的金刚报身，你就不用再去天界轮回了，你就可以去究竟的色究竟天去成菩萨了，乃至去常寂光土成佛了。